Moikka taas. Nyt tämä toinen kamera kännykkä on tuossa alhaalla lattialla ja katsotaan minkälaista jälkeä siitä tulee sitten kaiken kaikkiaan. Ja tota, otetaan uudelleen vähän näitä, mitä mä, mä pikkusen säädän tota, näen itse tota, missä suunnilleen olen. Öö, Eli tennislämmittelyharjoituksia ja tota, kämmeneltä, kämmeneltä ote tämmöinen, laitetaan mailla tuohon lattialle, otetaan tuosta kiinni ja siinä on peruskämmenote. Mä en tee tätä sillä siistin puhtaasti, eikä mulla taivu kroppa sillä niin kuin pitäisi. Mutta tähän tyyliin taakse vienti, tämmönen äh, tota, pikkuinen kääntö tuonne alas, käsi osoittaa tuonne palloon ja siitä ylös. Eli tonne ylös. Ja vastaavasti rystylle otetaan ote täältä, täältä eli mailla tämmöisessä niin sanotusti pystyasennossa voi sanoa. Ja sitten rystylyönti, katse tonne. Ja sitten vielä pitäisi, mun kroppa ei käänny tän enempää, mutta sinne pitäisi saattaa sitten ylös ja toinen käsi taakse tänne. Tämäkään ei ole tietysti semmoinen kuin nuorilla puhdas ja siisti, siisti osuma. Ja sitten vielä tuo syöttö. Pannaan tää tähän aina tällä Otetaan kiinni, niin kuin tällä vasaralla hakattaisiin. Ja tota, sitten se lyönti tai se osuma, niin mailla putoo tänne alas tai ei osuma, vaan se, se että tota, kaiken kaikkiaan syöttö mailla putoo alas, menee tänne, kääntyy ja tulee tuohon. Tai sitten kääntyy tänne. Tästä tulee sivukierre. Ja sitten niin sanottu flat syöttö, ei, ei pannukakkusyöttö, tai siis paistinpannusyöttö, vaan flat tulee tuosta kohti ja tonne, ja esimerkiksi tähän näin, tai tonne, mutta kuitenkin niin, että se osuu tolla tavalla, ja sitten joko käännetään tänne tai, tai käännetään tonne, tonne noin. Miten se luonnollisemmin menee. Mutta siis ote, ote, tää, ote tota, on tämä vasaraote ja siitä sitten hyvä pikkusen lämmin. Nämä ei ole mitään huippu hienoja, hyviä, hyviä systeemejä, jotka katsotaan vähän. Tämmöisellä pehmeällä pallolla seinään on parempi lyödä pystyltä. mielestä tämä käy hyvin oikein. Sitten kierre. Toppeli on Kala, leijit, enää siihen, siihen, tota, siihen ihan, ihan siihen verkon keppeen. Tämmöinen alkulämmittely tänään tai palottelu. Kiitoksia, hei.